This is pre-plucked nature hairline. Please take a look our beautiful hair texture. This is body wave. This is this color. 时间太长了，你都拖三十多秒了。好，好了。